буджене Косоватар дикле доле роме. Пак ја виндој со орома сито на дола Косовак, нана. А мен джана Котаров фактија кај орома е Косовак еден да контрибут. И Косова надикля о нацизму и Косова шунге о нацизму. Котаро шунипе на дар андо Рома. Косовака Рома насинани Германија, Чилианди Косова, ама би бакт бари Роменге андо Аушвиц, Роменге ано Биркенау, Роменге ано Матхаузен, Роменге ано Јасеновац. թայ ռոմենգյան ունիշ վիա ռոմենգե անդի սաստի Եվրոպա կոյա սաս կոյա ինդիրեկնո վայ դիրեկնո սինետո կալո ասարի վաշոլենգո մուդարիպեն o holocausti kerga eromen mais orale te da mesaj javerenge hai te kera eromen mais orale siske ano vakti kana o diktatoria hembare lumiake te entinde te ta saben amari cultura amari chip amari origjina, amari historia, amaro identiteti, a mendo dova kerga maj zoralo kaj adive ta qova gjivde, ta i tova maj barvale, ta mothava amaro identiteti, kaj amen siem Roma. Nasi jame njek adresa va jek tem, ko te amen gjivdina, numaj e lumia si to amaro tem. O Roma, nasi ton kërkore gjande, vash um, σπόρο μπαρβαλίπε, την απένα νατσιοναλιτέ, τι ως νατσιοναλισμό, την δεν χάρη. Νομάει, ο Ρώμας ήταν σαρ ποπουλάτσια χάρη μάι λόκε μανιπουλίμε. Εσέπε πέσταρ καί ο γέναραλ αμαλίπε να ακτεπτην λόρεν αέκα σαρ σίτον, θα ακτεπτηριβέ αέκα σαρ σίτον, τερόδεν τε πειράμεν όλεν Άγγλε, ο γέναραλ αμαλίπε κέρλα σαχ Αμέν βαλάντε, Керал прво хапи, те акара институцијемте беше парламенте, те те акара и намаре роменте кера едукација, хемек промоција амаре историјаки. Man lapetela inicijative, a kavate na kolpe ano raipe, ano, ano raštako raipe, te mo tagelpe kaj, a kala Roma, sinetu na holokalausi, va, jak viktima sama je, dole vaktesko sama je, viktima, Paj mangape te adi kargope di dive te te odre dingjo ham jek komemoracija to ovol olasnje shuka. We send a group of students of all belonging to all ethnic background sending them to Birkenau where they were part of visiting the commemorial centers of Auschwitz but also were part of, um, they were also part of the workshops that were conducted in, in Warsaw. They were boosted with energy, saying that, yes, I was there, I felt very bad just by the fact that I saw what I saw, when I, when I, where I learned how bad my people were treated, but now it gives me sufficient motivation to work for my people. испит васно со скекај амен сама виктиме одоле холокаусеске сине ине о хебреја. Канади каргела ваш хебреенге сеске та нади каргени ваш Амен. Сјамен терне кола кај агориши не на школа ситон зорале по па аво кипе. Он мама петовен и ни акале сегментија бут по зорале ваш тересен те е диве е диве чабу институција те, те дол те пенџаро кава датуми тајте доли ек ек бобаро тој пена значај кали датумеске Био био се бут позитивно ефекти, прво би покажи да се би докажи да се на заедница кај ромаси не се жртва Ек режим искери са ви са во ке разбаро бидачи пе сај манушенге патрујаден дехеме роменге онда исто би покажи изласен, би створи излас каде ја потребна симпатија катори веќинско заедница Ачел Орома, М Ачел О Ленгоро оснаживање. Оснаживање у смислу тоа овенен могучност, е овен јекотне, те изградизен пороживотост, ем те изградизен јек, амалипе, саво би тасја овлас позорало, ем то допризел да било савет слично ситуација ке саво холокаусти анзас кодитулум якунар оромано коммунитети сар вахт анотан коте ҷивдин латай ҷивдин ласине э, ракло ласине машкаро ду яга вери буд вер англо крисинго ласине ва шодолеске соситон э, тай англо крисинго ласине одолеске кайнасюре ник поро працав manglapi të ovëll jek piku i DIP, manglapi si në kodaru Kosovake institucije të parafiningol vaj të angol anorami jek dive e pelari pasko pe godi vasho holokausti kaj ulo vasho romano komuniteti. Definitivno manglapi të lepare inje mari rashtra, Gjanipia ka jemen pandar konsulin një vasa rashtra, kërgjona neve пустика текст ја школаке, амен А акана манглапете интервенина, тајте дика со храмингиола вашо романо дола текстија, тајте си кава кана амаро романипе, кајте си кавгел шукар а, и мажи е роменго. Соске орома, виктимизи сале, палем на лепардили. Насијан, Зорало са раштрак на син Зорало са националитети, осетницитети, да ја вер јовеа бут мај бут.